Jak zrobić budżet przedsięwzięcia? Jest taka prosta tabelka. Po jednej stronie koszty, a po drugiej przychody. Jest ta sama zasada budżetowania klubu przedsiębiorców, jak i podbicia rynku brytyjskiego. Po prostu dwie kolumny, koszty i przychody. Sumujesz i widzisz, czy wychodzisz na plus, a przynajmniej na zero. Przykład? Spotkanie 30 przedsiębiorców, koszty. Wynajęcie sali 500 zł, napoje i przekąski 300, wykład eksperta 3000, zaproszenie i ogłoszenia 200, czyli w sumie 4000. Po stronie przychodów wpłaty uczestników po 110 zł, czyli 3300, pieniądze jakie zostały po poprzednim spotkaniu 700 zł. Przychody w sumie też 4000, więc przedsięwzięcie wychodzi na zero. Jeśli przyjdzie więcej osób, to coś tam zostanie w kasie, lecz jeśli nie ma pewności, czy zjawi się 30 uczestników, to bezpiecznie będzie ustalić większe wpłaty, np. po 150 zł od osoby. To narzędzie wygląda trywialnie, a jednak spotykam wielu przedsiębiorców, którzy nie lubią planować budżetu i zdają się na to, co życie przyniesie. No jak kasa im płynie szerokim strumieniem, to można tak przetrwać. Lecz zwykle przedsięwzięcia wymagają rozsądnego liczenia przychodów i kosztów. A pokazana dzisiaj banalna tabelka jest nieskończenie lepsza od braku planowania. Planuj, licz, sumuj i dzięki temu pracuj spokojniej.